حبيبي حبيبي اسمعني حبيبي يلا فينيش فينيش برم بخد هذا هنا كاكا الله شوفوا يو ار اوسم واو واو والله ما شاء الله زميلي بعيد فنش فنش الله رحمة رحمة chilly. ليش هكا ليش نفعل الأول كرام تعال ابن النعان فعل مو وتبيغ يا لا يا لا فعل خليك فني أصدقاء يجي